Lian, ba't nang ano pa na kung alam makasama yun eh? ako itong sinasabi mo na naman. Gigil ka pa sa mukha mo, eh, parang Paano, nanggi- galit eh. paano nanggigigil? Sabihin ka sa akin, nagagalit ka. Eh, natural, saan ako titingin? Eh, sa'yo ako na parang sayaw. Ano ba sabi mo? Nagagalit ka, ginagalit mo na ako. Ampasin kita na ito eh. Umi-step lang naman ako ng maayos eh. Bilisan mo na kasi paano ka na paglabas sa ako. hindi marunong yan. Nakasimangot ba yung mukha kagaya mo. Masaya ako. Kailangan masaya. Hindi eh, nga may tita. Ano, ano, ano ba Kasing bakit ba ako pinapasayo na naman? Para nga masana yung anak mo nakikita niya sa tiyanahin na nakikita kanya nung no? kung nagsasalita lang nagre-reklamo na yun ngayon. Tintik naman na buhay yan, oh. Eh, pag paglabas na lang, tsaka ko natutubuan. Ayun na, para ako nasa tiyan, nagpa-practice siya. <laughs> Ang Ayun na. para ka kasi nang uulay. Dahil tumingin ka lang doon. Diretso ka lang. Ang gulo mo naman! Tapos nang parang nakapagaga na ka manok. Gulo naman na kasi netong taong to. Bilisan mo na. Kanina po ginagawa. Ngayon ka lang nagreklamo. Sumasakit na yung tiyan ko. Kanina pa pagusok mo ano, sa Angat mo kasi yung yakin ng kabag ka eh. Kasi walang gusto neto, ikaw din. Eh, ba't sinabi ko bang ganun yung Ano ba gusto mo maging anak? dancer, magaling sa TikTok, kagaya mo. Babae! Oo. Ay, hindi, Oo. depende kahit ano, basta magaling sumayaw, kaya nga pinagpa-practice kita. Lalaki, nakaganto! Pag gaganto yung Di babae! Oh. Oh. bilisan mo na! Lambutan mo naman kasi! Energy pa, energy! Oo. Go! Gumaga ka naman! Kondong kasama yun eh. Ganun lang yun. Parang appeal. Oh, parang Sa'yo appeal. Eh, tinuturuan mo agad yung baby mga otong. Bata-bata pa. Hindi ko naman tinuturuan mga otong. Ngayon yung nasa step eh. Ginaya ko lang eh. Appeal nga yun. Appeal. Tapos wala pa sa timing yung sayaw niya. Paano wala sa timing? Huwag ka ganun. Pagbuka. Yung tugtog ang wala sa timing, ako nasa tama ako, sisihin mo yung tugtog. Bakit wala sa ganun? Para matapos na tayo. Nakadugtog. Eh. Bilisan mo na. Reklamo pa na. <laughs> 对， <laughs>